Home, jo veig la situació de que el que fem és, és a seguir tots el, el, un poc el contrato social que n'hi ha, de que estudi... entrem a 6 anys a l'escola i continuem fins a l'educació superior, i la situació que n'hi ha és que, clar, n'hi ha tant d'atur i no hi ha res a fer, que l'única opció que se dona a algunes persones és marxar fora. Però, veure, jo veig dues situacions, una, que s'està litigant l'educació també, i per tant, o sigui, per a mi sempre n'hi ha dos nivells. Pero una banda, primero que, ni a mucha que no va a acceder a la educación superior o que se la está diciendo directamente porque están están tirando de ella porque no te la puedes pagar, porque teníamos costos de la educación superior, la educación superior no, es pública, pero todas las chudes que n'hi cara se niña mes, se lititxa, se no mes que se va a estudiar lo que, lo cayó que sea rentable. y en cuanto a la fuga de serveis, també t'he dit diverses coses. Ni ha molta gent... Primer, qui se'n va? Se'n va també qui té la capacitat econòmica de marxar d'ací, saps? Perquè qui no té diners per a marxar tampoc, tampoc pot. I després en quines condicions te'n vas, perquè anar-te'n... La gent se pensa també que se'n va fugar de serveis per a agafar un treball un treball de qualitat i no és veritat tampoc. Vull dir, els emigrants que marxen fora també van a fer els treballs que no volen des de fora Llavors van a fer <laughs> molts de treballs que van estar mal pagats, jo conec molta gent que s'ha anat fora, que està precària i que la situació va ser la que és, és d'anar a... Lo de sempre, el, el, el, els costos de, de la mà d'obra per a que n'hi hagi més beneficis i per tant pues, mà, mà d'obra molt barata, el que passa és que quasi no n'hi ha feina. Esto és un problema. hecho de que no tenía un plan, yo creo que sí que n'hi un plan clarísimo, no? Y es un camí, anar un camino cap a neoliberalismo, neoliberalisme, un, un, un anglosajón, mes anglosajón més, més... que sí que n'hi claramente... Aprovechar la excusa de la crisis en, en tant en cuanto somos una sociedad que no acepta tanto neoliberalismo anglosajón, entendido, Como a, capitalismo puro y duro, sino que pues, el tema estatal, ens agrada més la col·lectivitat, no tenim una sèrie de, tracks, de trets de cultura política més de països anglosajons que estan més predisposats per al neoliberalisme i així no. En quant a això, però jo crec que sí que tenen un pla, evidentment, i Mariano Rajoy i companyia, i tots els capitalistes d'aquest país tenen un pla clarament que és aprofundir més les condicions capitalistes del nostre país, vull dir, pues, malbaratar la mà d'obra, eh, aprofundir el mercat dual, és a dir, que n'hi ha una estructura molt forta de, de treballadors molt ben pagats, <clears throat> sindicats que, que tenen força, que estan respaldats per les seves organitzacions i altra, i, vull dir, i fer un mercat dual, flexibilitzar, eh, externalitzar, una sèrie de, de factors que són pues això, que siga tot mà d'obra més barata, que siga més fàcil de despatxar, de contratar, de, de, de fer fora, flexibilitzar la producció, anar canviant el que, lo que se produce... Clar, clar, sí que hi ha un, un, un programa, un programa cap a capitalisme, vull dir, val baratar la mà d'obra, eh, no tindré perspectiva de vida, perquè no va haver un treball per a tota la vida, tu vas estar d'un treball a un altre tota la vida, perquè les empreses te gastaran quan penses que ets útil, quan se pot produir més i és més barat per a produir, i este és el plan, no? I en este plan, quan menys estat n'hi ha, quan menys administració pública, millor l'administració pública no és que és un problema. Ells pensen que els serveis públics, ells pensen que ho poden produir empreses privades i que a més ho poden fer més barat i que a més n'hi ha gent que va treure profit, que va treure beneficis, en canvi el públic això no dona beneficis, arriba a tothom, que està basat en el pleno empleo i en que mm. tots estan treballant, tots estan cotitzant. I este és un problema perquè quan tu no estàs cotitzant, quan tu tens una massa que no està cotitzant però sí que està consumint recursos, ja se t'ha destrozat tota la balança socialdemòcrata. És un problema. Ara, jo pensé dues coses, per una banda que <clears throat> no és crisi, és capitalisme, vull dir, clar, evidentment, o sigui, la situació d'ara és perquè tenim un model de producció capitalista, en el que, evidentment, si s'ha de continuar creixent indefinidament l'any que ve i el següent i el següent, doncs evidentment d'alguns llocs han de treure beneficis, ja sigui malbaratant l'empresa pública o malbaratant les, la mà d'obra, estar l'espírit central del capitalisme, per tant, sí, sí, clar que sí. O sea, és una conseqüència del sistema capitalista en el que estem i de que al final, si n'hi ha massa mà d'obra perquè volen cobrar massa, n'hi ha un poc estigi productiu, doncs pues clar, clar que el capitalisme ha anat allà, que vol dir? Que si així no n'hi ha actius on se pugui treballar barat, doncs aleshores el capitalisme el que te diu és adapta't-te, vés en un altre lloc, si tu creus que tens més capacitat, doncs vés en un altre país on creus que una empresa te contractarà i te pagarà més si tu consideres que has treballat més per a cobrar més. Però que si vols quedar... <clears throat> Això per una banda. Luego ja sent més concrets en la situació concreta, doncs pues, clar, sí, sí, evidentment, eh, per a mi el que et digui és que està tot molt lligat. Totes les reformes que s'han fet des dels anys 70 sempre ha sigut per a flexibilitzar, <clears throat> fer un, un mercat laboral que siga més, com diu ells, més flexible, més que se pugui contractar ràpid, fer fora ràpid, barat, t'agafe ara, te trac ara... Tot molt de mercat dual, de, de ràpid, produir molt ràpid, produir beneficis ràpids, eh, canviar el tipus de producció... També el tema del turisme, clar, que és que al final el sector terciari és el que s'ha potenciat en aquest país, que és el, i el sector terciari què vol dir? Pues és el turisme, i vol dir que en, unes, en uns mesos estàs a tope i estàs, fent molt de, molt, estàs produint molta feina, però altres mesos no, perquè no n'hi ha sol tot, tot l'any. Això també té molt a veure. I també és un model capitalista este, el, el no, si se produce tot el dinero que podamos, cuando podamos, i se, se potencia lo terciari, pues soles, i això dona diners. També la especialització dels països, que també és este, este tipus de model. Se suposa que en el seu plano capitalista España es un país de sol y playa y ahí es donde debería especializarse ese tipo de de economía si te vas a Estados Unidos, cada estado está especializado en un tipo de economía diferente. Se suposa que venimos ya a formarnos para adquirir unes destrezas técnicas técnicas a poder treballar i per a poder guanyar diners, i per a poder ser útils per a teixir productiu. Aquesta és la concessió educativa. Aleshores, evidentment, si resulta que hi ha un munt de gent que s'estem formant en ciències socials, que això no serveix per res per a, teix, productiu, de, de, de, que el que interessa a millor és fer economia, economistes, eh, de, dret, eh, d'ADE, o ja me, fiques més en, en el, pues, totes les titulacions del poli o de, o de Burxa, que són més de, de ciències pures, doncs pues, clar, si, nosaltres sí que estarem devaluant l'educació si estem fent eixa, eixa, si estem emprant eixa lògica capitalista. Claro, evidentment la devaluem en els nostres estudis, per l'edifici productiu no val res, per tant estem estudiant algo que no té una, un valor que puga traduir-se en valor econòmic, però perquè tampoc s'ho vol, saps? Perquè les ciències socials són molt útils, però crec que, clar, per al model capitalista, de, per al model productiu capitalista, igual a vegades no els interessa tant. Jo te parlo de ciències socials també perquè és el que jo estudie, però en la mateixa situació estaran periodistes, filòlegs, filòsofs i molts altres tipus d'estudis de, de, que, no, que no són útils per a teixir productiu. Però també és que és el, el, el tipus de visió que li dones a l'educació, jo li dono una altra visió a l'educació, evidentment, i sí que se pot revaloritzar l'educació, i totes les ciències poden ser útils, i depèn de com te plantegis el teu teixit productiu i com vulguis fer jo, en aquest aspecte, clar, igual serà per lo que estudie, però jo tinc una lògica molt clara. Si creixes econòmicament, evidentment vas a necessitar mà d'obra, perquè les teues empreses estan reclamant mà d'obra i si te va bé és que no n'hi ha quasi atur i per tant estàs reclamant mà d'obra de fora, per tant tindràs immigració. En el moment que no estàs produint o no estàs creixent i no estàs generant eh, empreses, evidentment no necessites mà d'obra, evidentment ja no te van a la migració al teu país, perquè ja no poden, ja no tenen on, on buscar feina, els immigrants no venen per plaer, venen a buscar treball, aquesta és la lògica. Eh, aleshores, l'especialització de la Unió Europea no, jo crec que té que veure més amb el tema de si estàs, si estàs creixent econòmicament. En esta... Jo estic parlant tot el temps en una, en, intentant aplicar la lògica capitalista, que no és la meva, no és la meva opinió. Eh, s'està eh, devaluant la indústria o s'està devaluant l'agricultura en favor d'aquest sector terciari i d'aquesta especialització. I jo no sé si la immigració que vindria a fer aquest tipus de treball seria una immigració molt puntual. Vens, estàs dos mesos fent en un hotel de, de d'Eivissa fent o, o, quatre mesos en Eivissa en una discoteca i, i després te tornes al teu país. Aleshores, eh, imagina que el que passa és això, que passa? Que Alemanya encara està creant feina i per tant allí és un reclamo d'immigració. O sigui, n'hi ha per a mi dos nivells. Primer, com estabilitzes ara la situació que n'hi ha ara i després com s'ha canviat també a, a, a la lògica que tenim. Perquè evidentment que n'hi ha que parar la sangria d'atur, el que n'hi ha que fer és generar treball, el que n'hi ha que fer és intentar que la gent pugui guanyar-se la vida, però també amb estar-ho més pront haurem d'abandonar aquesta lògica capitalista de créixer i créixer i créixer i guanyar més i que les empreses cada dia estiguin guanyant més aquesta lògica algun dia s'haurà d'acabar, igual que s'ha tindrà que acabar la lògica consumista de, de gastar i més, gastar i més i més, i d'acumular béns, i de producir, i de me compro todo. Aquesta lògica més pront o més tard s'haurà d'acabar anar cap a lo que és la generació de treball productiu, anar a potenciar la indústria, el que s'ha de fer és clavar diners, pa, pa, diners públics en, en treball verd, s'ha de fer d'apostar per I+D, això que ja se compta, vull dir, pues clar, aprofitar tota la, la intel·ligència, tot actiu, o sea, tot el capital cultural que sí que tenim, que és obvio, perquè n'hi ha molta gent molt formada, n'hi ha que ficar ahí diners públics per a que se puguen generar postos de treball, que aquesta gent treballe, que s'aprofite l'administració pública, l'Estat, que som tots i totes, per a poder generar riquesa i generar treball. Però està la solució a, a curt termini, perquè si la lògica continua sent capitalista, el, el, tornarem al final més prompte, quan tornem a anar bé, la lògica serà altra vegada flexibilitzar, i altra vegada externalitzar, i altra vegada anar devaluant lo públic. Apliquen lògiques de no cal treballar 9 hores al dia, vull dir, si som un muntó, se pot, segurament produirem el mateix, viviríem prou bé si se repartirem més el treball, tindríem men menys hores que treballar. cobrarían el mateix y se mejor. millor. Això, yo no tengo un país que siga el paradigma, pero sí que yo pensé que países como Ecuador, con, Casi todo quasi el bloc de, Sudamérica, de excepte tal, yo creo que están caminando cada uno entre su modelo, ¿sabes? Pero Però que están agafando criterios que son son es que, yo els que jo simpatitxe. Yo no te puedo decir que este siga, o que yo diga, ah, paradigma de Venezuela, pero sí que te di que n'hi constituciones, sobre todo sus constituciones fetes en la última década de 90, o sea, en última última dels 90 de la Sudamérica, són les constitucions que més, amb les que més m'he sento més, més identificat i eh, que aspiren a obtindre models econòmics amb les que me sento més identificat.